Fala galera, muito bom estar de volta. Hoje, como vocês já devem saber, a gente vai estar mostrando o Austin Race, que é um escapamento de corrida. Normalmente a gente vê mais nas BMWs. Eles aqui eles adaptaram esse escapamento por uma Ninja 1000. Então esse escapamento é um absurdo, é uma potência. Se você não gosta dos vizinhos, aconselho a comprar, porque esse escapamento é muito forte. Aqui ele está custando na faixa de uns 5 mil reais. Então fica ligado aí, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, fui! Boom! Wow, wow, wow, wow.